You are stupid. Oh my god. We can't plant it. We are one. Wow, this is stupid. You are the stupid one. My god. Oh. Oh man. Yeah, the spike is there. It's okay. And Nicolas is still petty. it's okay, it's okay, it's okay sometimes. لما انا رصد عدو في بي سقط السبايك في Kill me for behind. Jet, jet from the back. Jet from your back. Nice guy. آخر لاعب باق سقطت لسبايك في بي الشمس في أوج سطوعها لا تقلق سأقتله Yeah, I'm gonna need someone to beat because I wanted to go away. Okay. I'm gonna go. Ooh, a potato. عدو واحد عليكم الهرب. Stage going. No. Nice clutch. You can take my skin, the glitch bro. No, no, I don't know. Wow. فلننسفهم نسفا سأدخر ابتعدوا وهبوا أراقب هنا أراقب هنا These two people need one A. انتهى المزاح سأقضي عليك وضعت ال Spike في اي ال Spike هنا هذا آه. رصد عدو في آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية Oh my god, what is happening? No one talk so terrible Because I was on a mission. ضعوا ثقتكم في الفريق وسنكون بخير. Sorry, I'm so sorry. No. Okay, we can still wait. آخر لاعب باق سيف Oh, nice. Nice. save, save, save, save. It's okay, now we have to wait. We need uh, more people uh, in B. In B. Okay. إن قامت ريز بتحطيم شيء آخر فسأحطمها بنفسي انهضوا دوري زرعت السبايك Islam. Sage, can I switch with your phantoms and I uh, will, I will buy it? إن شاهدتم إحدى مخلوقاتي فلا تفزعوا مفهوم يوما ما ستكتشفون فائدتها Sage, can you give me I will buy أهناك من يشتري هذا؟ أحتاج إمدادا If you want, I have the iron phantom. No, and it's in front of me. Okay. Rena, stay. هنا أطلقت الصقر أحدهم في منطقة وليس المهاجمين أطلقت الصقر سبق عدو واحد سقط في سبايك تي نحدد الهدف ثم نهجم أتفهمون؟ Sky, can you check uh, again? Sky, on your feel. No, no, stay away. It's safe. One more in front of you. هنا عليكم الهرب Oh my are enraged, you know. The fuck? It's eight, eight, eight, eight. Sorry, Atlas Pike. Say. Hey. تبقى عدو واحد فلتنهضوا آخر لاعب باق Run, run, run, run, Run. Mm. Yeah, stage came in before I found them again. Thank you. Don't push up. Don't push up. Stay calm. Don't go to kill them. Stay alive. هنا يجب التدرب أكثر احذروا هنا زرعت لسبايك Sage, watch out, she's uh, facing you. Yeah, Phoenix. آخر لاعب باق اللي يشتري ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية أعيد التلقيم be facing. Don't just don't facing. سقطت السبايك في منطقة المهاجمين. نايس. هنا. أطلقت الصقر. Nobody there. تبقى عدو واحد. هنا. عدو Someone need an operator. Thanks. Yes, two AFKs. It's five minutes free running. سقطت السبايك آه، تبقى عدو واحد لسبايك هنا آخر جولة قبل Someone in another operator. سنخسر المال على أي حال. شكرا. You're welcome. كابوسه أعيد التلقيم أعيد التلقيم قنبلة ستنفجر سقطت السبايك في اي آه، عليكم الهرب عدو واحد فينيكس سلاح هنا تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق اقتصد No! I'm so sorry. Oh. تبديل الجبهات أحتاج هذا Let's go. Uh, A. A. Do you want to switch skins? Okay. A A guys. A. I'm going to. استخدام أصدقائي Cat shift. Shift. Shift. Jet. Jet. I'm asking for you to shift. Let's shift. عدو واحد رصد عدو في إيه؟ كأنك مثيرا للشفقة سوف أجعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر هنا No, one more day and then achieved. Achieved. وجد عدو دمر. أعيد أطلقت الشق سأعالجك عدو واحد Guys, are you facing something? Yes. دعهم يحاولوا التغلب علي Let's go لا B, توجد guys. شحنات هناك هنا Jet, can I have the spike? Jet. Thank you. عدو واحد نايس لقد سحقناهم الضعيف بيا جام بيا جام جايز بيا أعيد التلقيم إنهم ضعفاء جيد أجل عليكم الهرب ابحث عنهم رصد عدو في سقطت لسبايك في بي قتلته أطلقت الصقر ال Spike بحوزتي آخر لاعب باقي سقطت لسبايك في B. تبقت ثلاثون ثانية انتهى المزاح سأقضي عليه تبقت عشر ثوان Save. Save. مقتصد It's okay. لا وقت للراحة لن ننتهي من القتال بعد A. Let's go A, guys. A. هنا Okay, Jet and uh, Omen going to go Operator B. And, um, oh, there are only two. We're winning this. Wait, And we are uh, going to go Jet A. عدو واحد سقطت السبايك في A ليست لديها حياة واحدة تستحق الإنقاذ لا توجد شحنات عدو واحد يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبه لا توجد شحنات